Sunt Silviana Bishan Carter, sunt actriță și acolo este ceva, nu știu ce. Pare un uh, bursuc, nu știu ce este, ca o, ca o râpă. Ia, vino, vino, vino puțin. Vino puțin. Cred că e un arici. E un arici. Um, <clears throat> în sfârșit, nu vreau să-l deranjez. Vreau să spun doar atât. Sâmbătă uh, eu organizez niște cursuri de improvizație pentru copii și adulți, dar uh, sâmbătă de la ora 15 fac doar cu copiii. Te aștept la mine în sufragerie. Um, o să fie așa, beneficii. O să vorbim despre controlul emoțiilor și o să mă joc cu ei um, ca să le arăt că aș trăi emoția este cel mai sănătos, sănătos lucru din lume. M-am și emoționat. Am văzut ariciu acolo. Ce zici, vii? Ceau, te aștept! Uh-oh.